Und jetzt wollen wir das ein bisschen verknüpfen mit dem, was wir letzte Woche auch so besprochen haben. Also, bringt das, was ihr bisher gelernt habt, mit ein. Traut euch ruhig etwas zu sagen, was ihr dazu meint. Und jetzt geht es um die Frage, ob wir überhaupt Parteien brauchen. Welche Funktion haben Parteien überhaupt? Warum brauchen wir Parteien in einer Demokratie? Ähm, ja bitte? Okay, also ich finde das ein bisschen schwierig. Also durch die Parteien kommt ja nicht jede einzelne Meinung da direkt. Also wenn ich jetzt will, dass man schon mit 16 Auto fahren darf, dann muss ich erst irgendwelche Parteien wählen, die das vielleicht vertritt und so weiter. Also die Wahrscheinlichkeit, dass meins durchgesetzt wird, ist ja relativ gering, wenn ich etwas Extremes haben will, weil ich ja vorher erst irgendwelche Parteien wählen muss. Also andererseits ist das aber gut, weil dann nicht zu viele Meinungen besprochen werden, sondern nur die, die in den Parteien sind. Also Okay. Nein, ist vollkommen legitim. Okay. Also ich... Ihr braucht nicht erwarten, ich sag jetzt nicht, dass es richtig oder falsch oder so, ne? Also da hat jeder so seine Meinung dazu, was er darüber denkt. Und ähm, da ist halt wirklich jede Meinung weder falsch noch richtig, sozusagen. <laughs> äh, bitteschön? Ich finde es relativ unnötig, dass man Parteien bildet, um demokratische Vorschläge an den Mann oder an irgendwelche Leute zu bringen. Weil ich finde, dass Parteien viel zu lange brauchen, um irgendwas durchzuboxen. Wenn sie über Gesetze sprechen und es dann meistens dann überhaupt keinen Zufluss von irgendwelchen äh, Neuheiten gibt. Es ist zähflüssig. Es ist einfach ein zähflüssiges ähm, demokratisches Ideal, was man hat. Okay, dazu, ja? Also, die Parteien sind eigentlich nur dafür da, um unsere Interessen zu vertreten. So wie jetzt unser Schulsprecher oder Schulsprecherin, die wird irgendwie die Meinung von uns vertreten. Und das bringt halt nichts, wenn da bei der Regierung jetzt 60 Millionen Menschen da ankommen und jeder seine Meinung da sagen. Deswegen gibt es da die Parteien, die man wählt, wenn die dann die Meinung von einem teilen. Also wiederholst du jetzt sozusagen diese Vermittlungsfunktion, die wir auch gerade hatten, ne? Genau. Also ihr könnt halt ruhig die Dinge, die ihr vorhin alle erarbeitet habt, auch mit reinbringen. Bitteschön. Ja, also ich finde das genauso wie Dahlia. Dass halt mh, mm, diese Vermittlungsfunktion sehr wichtig ist halt. Selbst wenn wir normale Bürger irgendwie mh, mm, da was ja nicht gut finden, dass wir das dann so, ja, mh, mm, in unserem Viertel zum Beispiel halt weitergeben können und so. Ich finde es auch nicht wichtig, dass es so lange dauert, also bis irgendwas umgesetzt wird. Hauptsache, es wird irgendwas umgesetzt. Okay, ähm, bitteschön, Malik. Ich wollte sagen, natürlich braucht man Parteien, weil ein Mensch hat ja unendlich viele Bedürfnisse und das sind ja auch Wünsche, die man durchsetzen will und wenn man halt keine Partei hat, die das halt zum Beispiel meint jemand, ich will mit 16 Auto fahren. Der andere meint, ja, ich habe keinen Bock in die Schule zu gehen um 8 Uhr, ich will um Mittag, Nacht oder so, <laughs> keine Ahnung, so, ey, ja, dann wäre das ja voll das Chaos. Dann gäbe es nur ein Durcheinander. Okay, auch eine Meinung, ja? Ich finde das Parteiensystem in dem Sinne nutzlos, dass wenn eine Partei um die 50 bis 51 Prozent der Stimmen hat, dass die halt alles entscheiden kann. Das heißt, das ist zwar die Grundlage einer Demokratie, das heißt aber auch, dass wenn jetzt nur ein ganz kleiner Teil mehr auf der anderen Seite ist, dass die andere Seite dann vollständig überhaupt nichts mehr zu sagen hat und dann untergeht und sich dann gefallen lassen muss, was die andere Partei oder die andere Richtung sich da gerade einfallen lässt. Okay, das hat ja jetzt auch ein bisschen was mit dem Wahlsystem dann zu tun, ne? Also wie das überhaupt funktioniert, ist vielleicht auch schon ein kleiner Ausblick darauf. Elias noch? Also das ist eigentlich das, was ich am Anfang sagen wollte. Bei Parteien ist es einmal ganz gut, dass da nicht jeder Idiot seine Meinung also es gibt ja dieses Gericht und könnte jeder Idiot da seine Meinung, die müssen dann immer entscheiden, dann kommt ja jeder mit seiner Meinung dahin. Deswegen sind Parteien ja schon mal ganz gut. Die filtern sowas raus. Okay, Dankeschön. Also ihr habt ihr jetzt generell so ein bisschen herauskristallisiert, okay, der eine sagt, Parteien ja, brauchen wir eigentlich nicht. Der andere sagt, ja, Parteien doch, brauchen wir auf jeden Fall, damit es halt kein Chaos gibt.